Ito, madali lang po yan linisan kasi pwede ko po siyang gawin ganito. Yan. Aabot ko yan. Dito po kung tatayo. May mga lamanan. Pinaka-dangerous po na gawin ko yung ito. Linisan ko yung baba. Dapat wala pong ano yan. Wala pong makikitang ano, patak ng ulan o alikabok may nakita po siya niyan. Papaulit niya sa akin kahit hating gabi. Yan po ang problema ko. Tapos, dito sa labi na ito po ang style. Yan, dito po. Ito. Yuyo po ako dito. Yuyo po ako dito para malinisan ko mabuti yung ano dyan na walang patak ng ulan na makikita na may mga alikabok at wala pong alikabok araw-araw po yan na ganyan problema ko po lagi ko nilalabas yung ulo ko dyan para makita ko malinis talaga pag may makita po siya mga linya-linya tulad niyan papaulit niya sa akin yan mamayang gabi kaya kailangan yan malinis kita nyo ho yung line na yan kailangan wala akong ganyan Napaulit po niya sa akin yan kahit hating gabi o kaya kahit umuulan yan. Yung mga yan na yan. Wala dapat yan. Malinis dapat po yan. Ito po yung balcony. Ito po yung pinapalinisan niya sa kanya ng mabuti. Yung alos wala po makita. Marka. Ito yung balcony na yan. Dapat linisan ko na yan na maigi. Lalo na kung may mga bisita sa sa Sunday po may bisita siya sabi niya sa akin na dapat wala daw barko yan linisan ko mabuti ko ni Puto kailangan linisan mula dito hanggang sa baba nilinisan ko po <laughs> nakakatakot po kasi ang bagsak ko po sa baba eh.